तो आइए स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में क्लास टेंथ का चैप्टर वन जोग्राफी तो चलिए शुरू करते हैं अब रिसोर्सेज क्या होता है सबसे पहले जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है तो कोई भी चीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता हो और जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने में मदद करता है उसे हम लोग कहते हैं resources so anything in our surrounding which can fulfil our needs are known as resources question आता है कि क्या हर एक चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे वो सभी रिसोर्सेस है तो let me tell you three condition on which any things can be considered as resources और not the first condition is technologically acceptable मतलब क्या कि हम लोग के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए किसी भी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद और एट द सेम टाइम हम लोग के पास इतना भी टेक्नोलॉजी होना चाहिए ताकि हम लोग इसे यूज़ कर पाए कंडीशन नंबर दो ये है कि इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होना चाहिए मतलब कि जो भी रिसोर्सेज पे हम लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो उसका जो आउटपुट होगा उससे अधिक होना चाहिए तभी हम किसी भी रिसोर्सेज को रिसोर्सेज एक्चुअली कहेंगे और तीसरा है कंडीशन ये है कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि उस रिसोर्सेज को यूज़ करने में किसी तरह का रोक टोक ना हो समाज में मतलब कि कोई भी चीज़ हमेशा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल भी हो लेकिन अगर समाज उसे यूज़ करने से मना करती हो तो उसे हम लोग रिसोर्सेज कंसिडर नहीं करते हैं हमारे डेली लाइफ में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रिसोर्सेस पाए जाते हैं जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं जितने भी चीज़ें हम लोग के आसपास है वे सभी रिसोर्सेज से बन ही बना हुआ है हम लोग यूजली रिसोर्सेज को डेवलप करते करते करते करते नए नए चीज़ों को प्रोडक्टिव स्किल से बनाते जा रहे हैं बहुत लोगों का मानना होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं हो हाँ, वो तो होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी रिसोर्सेस अगर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के बिना यूजलेस है तो अपने स्किल्स को लगा के हम लोग उसे डेवलप करके उसे हम लोग अपने अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं इसलिए रिसोर्सेज को हम लोग free gift of natures consider नहीं करते हैं